что мы сделали совершенно невероятную сделку, одну из самых сложных в истории. Такая картонная подстилка и подушка из самолета. Так я прожил несколько недель. Я купил на 10 фунтов биткоин. Через 2 часа он упал на 20%. Возможно, обратись к психотерапевту. Это может помочь. Сегодня у нас в гостях Алекс, инвестбанкир из Лондона. Привет, Алекс, спасибо, что приехал. Здравствуй, Виктор. Привет, давно не виделись. Давно не виделись. <laughs> Слушай, расскажи мне, пожалуйста, вот за эти последние пять лет, а, которые ты проработал в Лондоне, чему ты научился? Расскажи каких-то пять самых важных навыков, которые ты приобрел. Ну, во-первых, пять с половиной. Я все-таки включаю стажировку в этот счет, потому что, в принципе, сразу после стажировки я пошел работать. Так что работать легче не стало, промежутка практически не было, а то, что было, я проспал. Поэтому, по сути, это было таким одним большим длинным приключением, которое не заканчивается до сих пор. И я бы сказал, из пяти навыков, которые ты предложил назвать, я бы назвал первым умение приоритизировать, отличать срочное от менее срочного и от максимально срочного, то, что надо было сделать вчера – это невероятно важный навык, и, к сожалению, не очень многие люди понимают, когда что-то срочное по-настоящему срочное, когда что-то срочное на самом деле совершенно не срочное. Но, как вы знаете, в инвестбанке и в любой другой индустрии срочно абсолютно все, и поэтому умение приоритизировать эти срочности очень важно. То есть ты, приходит, получается, выделяешь, что-то есть срочное, супер-мега-срочное, а есть что-то срочное, не супер-мега-срочное. Именно. При этом нельзя забывать фразу, что нет асапов, нет факапов. А когда у тебя асап всегда, факап случается очень часто. И один из важных навыков, который ты развиваешь по мере того, как ты работаешь и учишься аналитиком, это как минимизировать количество факапов при возрастающем количестве асапов. Вот. И приоритизация — это главный инструмент, который позволяет тебе это сделать. Второй, напрямую связанный с этим навык — усидчивость. Это, может быть, не очень хорошо коннотирующееся слово в русском языке, но именно усидчивость помогает тебе дойти последний шаг, когда ты уже сделал 99%, но у тебя просто нет сил. Очень важно сделать именно этот последний шаг. Усидчивость здесь очень позволяет. К тому же, как вы подозреваете, когда вы аналитик, не все, что вы делаете, безумно интересно, и вы далеко не всегда сидите на коленях у CEO, или, возможно, наоборот. Скорее всего, вы делаете достаточно бэк-офис ресерч, который не всегда интересный, не всегда очень умный, и не всегда требует от вас невероятных математических знаний, которые вы изучали в университете. Но тем не менее, это работа, которую надо делать, и очень часто никого, кроме вас, нет, чтобы эту работу сделать и даже проверить. Поэтому это важно, и здесь нужно уметь дойти до конца и быть уверенным в том, что ты делаешь. Уверенность — это третье, что я бы назвал одним из основных качеств уверенность в том, что ты делаешь правильно, и умение защитить свою позицию. С уверенностью связано ощущение, или я даже сказал бы, талант импровизировать, когда это необходимо, потому что далеко не всегда все идет стопроцентно, иногда факап случается, или иногда случается что-то, о чем ты не думал или забыл, или то, о чем не думал или забыл твой начальник – и тогда тебе нужно импровизировать. И умение симпровизировать, сохранив лицо или сказав, например, какую-нибудь полную бельберду, это очень важный навык. То есть э, говоришь глупость, но так, чтобы никто не был за это виноват. Ни клиент, ни ты, ни начальник. Иногда надо просто найти срочный ответ, который является правильным на 90%, когда у тебя нет на это времени. И очень часто такой интеллектуальный шорткат приходится делать, но здесь важно сделать так, чтобы тот расплывчатый ерундовый ответ, который дал, в целом был бы правильным, хотя бы в части направления. Потому что совершение ошибки никогда не приветствуется. Это, скажем так, не совсем предпринимательская в этом плане культура, когда ты учишься на своих ошибках. Здесь желательно их все-таки не совершать или совершать на этапе, когда его никто не видит снаружи фирмы. Поэтому умение импровизировать и умение быть уверенным том, что ты делаешь, принципиально важно для того, чтобы строить успешную карьеру. Угу. Уверенность. Еще что-то? Спокойствие, которое это должно сопровождать. Спокойствие – это очень важный навык, которому надо учиться. Далеко не все люди от природы спокойны. Я, например, совершенно стрессую по любому поводу в обычной жизни, но когда тебе на себя постоянно давит стресс круглосуточно, и ты не можешь отключиться, единственный способ научиться выжить – это разучить себя волноваться. Или в совокупности с первым пунктом приоритизации умение волноваться по правильным поводам. Поэтому, если вы от природы любите сгоняться, то инвестбанк для вас, потому что вы либо умрете, либо вы выйдете оттуда гораздо более спокойным, равновешенным человеком. What doesn't kill you makes you stronger. Or yeah, or just leaves you handicapped. <laughs> К сожалению, большая вероятность второго э, варианта. Хорошо. Есть еще что-то? Главный навык э, профессионала в любой сфере, будь то банк, консалтинг, что угодно, продажи колбасы на рынке, это коммуникабельность и умение коммуницировать. Если вы не умеете донести свою идею до окружающих или не можете четко выразить свои мысли, то вы будете тостом, перефразируя английскую фразу не то, что вас опустят в тостер и выпрыгнете оттуда бодрым и румяным, скорее всего, вас пережгут, и вы вылезете плохо пахнущим и никому не привлекательным. Поэтому умение коммуницировать безумно важно, и умение донести сообщение вверх и вниз с нужным уровнем детализации – это очень-очень важный навык. Есть у нас такое понятие, которое очень сложно перевести на русский, называется judgment – я всегда думаю, что такое judgment? Вот это умение вершить правосудие, это умение быть царем Соломоном и вовремя сказать, когда надо ребенка разделить на две части, чтобы люди этого не делали, и наоборот. Judgment — это умение сказать то, что надо, кому надо, в той форме и количестве, когда это надо. И это безумно сложный навык. Ему я продолжаю учиться до сих пор. Даже когда самые банальные задачи, тебе написать email клиента, послать ему что-то. Вот как понять, где баланс того, что можно говорить и а что нельзя. Это далеко не всегда очевидная вещь. И умение находить этот баланс — это то, что формируется только с опытом. Не так много людей, которые от природы формируют этот талант. А студентам ГИМО, которые это смотрят, я бы очень порекомендовал ходить на курсы занятий по дипломатическому письму. Я бы сказал, что даже несмотря на то, что они делаются на русском, или аналог э, Комкор на английском — они очень помогают подготавливаться к таким разным нетривиальным ситуациям. Возможно, вы не будете писать про инвойсы или про визит посла, но то, что вы будете использовать похожие конструкции и выпутаться из похожих неординарных ситуаций, это очень высокая вероятность. Ну да, учитывая, что приходится учиться разбираться в сложных ситуациях, но при этом косячить нельзя, то здесь, конечно, нужно уметь как-то, э, не знаю, Учиться с минимальным количеством ошибок. И здесь, наверное, предварительно разобраться в этой теории может быть полезно, которая когда-то студент кажется, ну что вообще ерунда, кому нужен там этот комкор, кому нужна эта дип-корреспонденция. А потом оказывается, что оп, а кому-то она нужна. Я думаю, проблема университетского образования, что оно не обязательно кажется напрямую прикладным. Например, ты учишься в университете, у тебя куча всяких предметов, типа того же Комкор. Э, ну, ну зачем мне это нужно? Я не собираюсь заниматься коммерцией, не, занимаюсь, не собираюсь заниматься экспортом. Зачем это все? А потом как-то получается, что те навыки, которые ты не напрямую развивал, даже если сам subject matter, который ты изучал, тебе никак не нужен, но навык, который ты получил в ходе его обучения, он тебе помогает. Или даже так, что университет — это доказательство того, что ты умеешь учиться. А само то, чем ты там занимаешься, не имеет никакого отношения. Такие нейронные связи у тебя в голове. Это умение строить нейронные связи и умение поддерживать эту функцию головного мозга максимально долго. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимался и занимаешься сейчас в банке? То есть э, в чем были твои обязанности там, первый год, два работы? И как они изменились со временем, какими они стали сейчас? Это очень мягкая эволюция, которая происходит со всеми немножко по-разному. Я никогда не чувствовал такого четкого перехода. Вот с этого дня, когда я стал сообщником, например, я точно делал все совершенно другое у меня всегда была такая ситуация в командах, в которых я был, что всегда не хватало каких-то звеньев. Когда был аналитиков, у меня, например, не было соушита, у меня не было человека, который находится на позиции над тобой и тебя проверяет. Поэтому количество ответственности, которое мне приходилось нести, всегда было немножко больше. Немножко более неприятная ситуация, когда меня повысили, я стал соучетом. У меня теперь часто возникали ситуации, когда у меня не было аналитика или он был не в состоянии делать работу. К сожалению, такое бывает. Говоря о том, что конкретно ты делаешь, это, соответственно, микс из двух вещей. С одной стороны, это умение разбирать завалы, которые для тебя кто-то создает. С другой стороны, это умение создавать план по разбору завалов и контролировать это исполнение. А что за завалы? Завал обычно возникает, когда вы совсем-совсем юный э, аналитик, вы выполняете три основные функции. Вы клепаете презентации, вы их изменяете по черновикам, так называемым маркапам, которые вам предлагают ваши непосредственные начальники, а иногда начальники из других банков или клиенты, или вообще кто угодно. И в-третьих, это, это поиск и информации, какой-то очень базовый анализ. Потому что сложный анализ вам без опыта доверять не будут. Потом, когда вы докажете себя, вы научитесь строить модели, тогда вам будут доверять все больше и больше и больше. Вот, это основные задачи аналитика, грубо говоря. Плюс всякая административная работа, которая совершенно ну, мне лично не интересна, и обсуждать ее тоже не хочу. А, но когда вы становитесь слушателем, роль немножко меняется. До сих пор надо уметь все это делать, надо уметь научить человека все это делать, если он сам не умеет или интуитивно не способен сам себя научить. В-третьих, это умение создавать эту работу, когда ее необходимо создать, но никто другой не догадался, что это нужно сделать. То есть мне, например, сейчас, я уже достаточно старший associate, мне приходится очень часто самому думать о том, что нужно сделать на этом этапе работы. Потом я думаю, как это сделать? Я создаю, собственно говоря, первые черновики, я создаю план работы и объясняю человеку, почему это нужно сделать, когда это нужно сделать и как это нужно сделать. И объяснять это приходится иногда не только вниз, так сказать, но и наверх. И это, наверное, лучшая и более интересная часть работы, потому что у тебя появляется достаточно широкое пространство для инициативы, и в то же время у тебя есть высокий уровень ответственности за финальный продукт. У тебя уже появляется какая-то ответственность за judgment. Да, ты, у тебя все больше и больше увеличивается поле для judgment. И чем больше ты прогрессируешь в любой карьерной лестнице, что бы это ни было, уровень поля твоего judgment, он расширяется. Нужно ли управлять людьми? То есть менеджишь ли ты команду из аналитиков? Менеджить нужно... Да, это хороший вопрос. Управлять надо как и наверх, так и вниз. Managing upwards and downwards. Managing expectations, тоже как часть этого управления ожиданиями, ожи- а пред- говорить консервативный, так сказать, estimate, выполнять оптимистичный. Under promise, over deliver. Да, все равно люди имеют склонность сделать наоборот, потому что когда у тебя есть два человека, один говорит тебе, я сделаю эту работу за 4 часа, и мне надо будет ее проверить, но она будет очень хорошая, или я сделаю нужную работу за 2 часа с небольшими огрехами, всегда есть склонность идти ко второму человеку. Поэтому важно найти баланс и важно уметь позиционировать любое запоздание. Дедлайны обычно не работают, потому что их ставят люди, которые не имеют никакого отношения к выполнению самой работы. И к действительности. И, и к сож... Нет, это, к сожалению, всегда так, потому что в сфере сделок особенно, когда есть определенная срочность у вещей, особенно это касается рынков капитала, там серьезно есть окно, в которое надо попасть, и поэтому работу для попадания в это окно надо выполнить в четко определенный срок. Поэтому там эти дедлайны являются вполне реальными, и их надо соблюдать. И поэтому, конечно же, их диктуют сверху, их диктует план. Другое дело, что надо уметь правильное время начать и в правильное время эту работу разграничивать в определенные этапы. И не всегда это происходит, и одна из задач, которые я выполняю, это сделать так, чтобы, как человек, непосредственно участвующий в этой работе, чтобы удостовериться в том, что план действительно выполним. Потому что если я этого не скажу, этого не скажет никто. Да, и потом на тебя все это повесит, если Да, но ну, если ты зафакапишь, то, естественно, на тебя все это повесит. Удивительно, как это похоже на тот же консалтинг. Это абсолютно во всех индустриях работает одинаково. Я абсолютно в этом уверен, потому что уровень ответственности всегда максимален, когда у тебя уже имеются ресурсы, но не хватает, так сказать, официального слова в том, что ты делаешь, как ты этими ресурсами распоряжаешься. То есть в любой организации так называемые менеджеры среднего звена, которые не работают под, а работают на, они часто испытывают максимальную нагрузку, потому что, с одной стороны, они не, не полностью контролируют процесс, у них есть подопечные, которые выполняют саму работу, с другой стороны, у них есть начальство, которое дает определенные задачи, которые, естественно, надо выполнять в нужные сроки. И они таким образом между двух огней очень часто оказываются. Как я эту проблему решаю? Я очень часто беру часть работы на себя. Таким образом, я делаю часть работы аналитику зачастую, когда дело совсем плохо. Но я стараюсь этого избегать, потому что, естественно, это никому не нужно, и мне платят не за это. Да и всю работу аналитика не переделаешь уже. Да, поэтому желательно учить людей работать правильно с самого начала и попытаться выстроить процесс так, чтобы всегда роли были хорошо распределены. К сожалению, ресурсы всегда ограничены, и когда количество работы непропорционально количеству людей, которые над этим трудятся, очень часто приходится делегировать работу самому себе. И это работает на всех уровнях. Есть ситуации, когда управляющий директор начнет сам рыться в модели, что-то решать и пытаться разобраться во всем сам. Такое бывает, и это неизбежно. Но это опять-таки, это результат того, что люди не всегда умеют вовремя спланировать, и не всегда этот план э, обсуждают с самой командой. Согласен. Алекс, расскажи о своем самом интересном проекте. Интересный – это такое своеобразное слово. Что ты понимаешь под словом «интересный»? Вот то, что запомнилось тебе больше всего. К сожалению, я помню все. <laughs> Хотя некоторые вещи я бы предпочел забыть. Я бы сказал так. Любой проект интересен с точки зрения того, что ты всегда работаешь на какой-то новой ситуации. Ну, очень редко бывает, что ты поднимаешь одну тему, одну и ту же тему дважды, но такое со мной было. Я два раза участвовал в рекапитализации Национального банка Греции, и оба раза это был очень своеобразный проект. Я бы не сказал, что он был безумно интересным, потому что на самом деле банки — это не самая волнующая часть индустрии. Все, естественно, ориентируются в основном сейчас на так называемые технологические компании — со спорным уровнем технологии, но так или иначе. Я бы сказал, мой любимый проект, давай назовем его любимым, а не интересным. Это было размещение, первичное размещение акций компании Basic Fit, голландского, а также европейского лидера в бюджетных спортзалах на Амстердамской бирже. Это был невероятно хорошо сделанный спланированный проект – без каких-то олнайтеров, когда вы сидите целую ночь за компьютером, без каких-то ужасных вещей, которые бы происходили и заставляли бы всех паниковать. Хотя он происходил достаточно сложное время, мы разместились за неделю до референдума по поводу выхода Великобритании из Евросоюза, который очень сильно всколыхнуло все возможные рынки своей непредсказуемостью. И мы сделали этот проект за три месяца, ну, на, на имеющейся некой основе, которую сделал основной Э, советник компании, компания «Лазар», провела с ними некую подготовку к IPO, но само выполнение, execution, так сказать, делали основные банки, Joint Global Coordinators, в том числе и наш. И я думаю, что вот за эти три месяца, когда мы это сделали, у нас не было ни одной серьезной проблемы, у нас не было ни одного конфликта, у нас была просто идеально выстроенная работа с нашим основным коадвайсером. И во всем, что я делал, я был стопроцентно уверен и всегда он там. И главное, что я работал с очень хорошими аналитиками, как с нашей страны IBD, так и со стороны Equity Capital Markets. Наши коллеги в другом банке, опять-таки, были просто безумно помогающими. Компания работала столько, столько, сколько нужно и делала очень качественную работу и вовремя. Поэтому со всех сторон был конструктивный подход, не было лени и не было плохого планирования. И знаете, когда это все совмещается, результат просто великолепен. Это был лучший проект, когда, который я когда-либо делал, и я им очень горжусь до сих пор. А за счет чего так получилось? Почему вдруг все так слаженно сработали, без косяков, без ошибок, и все довольны, все счастливы? Я думаю, если бы я знал ответ, я бы уже сделал собственный банк и занимался бы и только этим. Но на самом деле это скорее результат удачи, что у тебя возникает сильная команда с обоих сторон, результат того, что клиент был очень хорошо подготовлен, результат того, что акционер клиента был тоже очень профессиональным и серьезно занимался этой компанией, а не просто сидел на акциях пять лет, как это делают в основном private equity. И я думаю, что это были основные факторы успеха. И, глав... и опять-таки, все те пять качеств, которые я тебе описал ранее, которые являются ключевыми, они все сыграли свою роль, потому что все люди, участвующие в сделке, владели этими качествами в той или иной мере. В общем, подобралась удачная команда. Да, я думаю, что секрет был в том, что подобрался удачный коллектив людей, они сделали адекватный план, они хорошо продумали все варианты плохого, все, что могло произойти, они приняли правильное решение в правильный момент. Окей, расскажи тогда о своем самом тяжелом проекте. Самым тяжелым проектом было то, что я завершил буквально несколько недель назад. Это был проект по продаже маргаринового бизнеса Unilever, KKR, Э, за 6.825 миллиардов евро. Это была одна из самых тяжелых, длинных, болезненных вещей, которые я когда-либо делал. Это, безусловно, был один из самых страшных периодов моей жизни с точки зрения нагрузки, эмоционального стресса, который был с этим связан. Это был один из самых долгих проектов, наверное, в недавней истории, а также одно из самых крупных сделок такого плана вообще в мире и в Европе в частности. И чем мне это запомнилось? Тем, что одна из фаз, первая фаза э, процесса последним поглощением – это фаза рассылки первоначального документа, в котором вы описываете всю компанию, на основе которого предполагаемые покупатели делают первое предложение, first round bid, non-binding, ничего не обязывающее, но тем не менее принципиально важное, формирующее их первое представление о том, что это за бизнес и сколько это стоит. Так получилось, что этот документ я делал в очень большой части сам. По разным причинам так получилось, но я не всегда получал уровень поддержки, который мне был нужен, о чем до сих пор жалею, чего до сих пор извлекаю очень много уроков. И, собственно, он был труден тем, что я знал, что есть дедлайн, который не в моей власти сдвинуть и не в власти моего начальства сдвинуть который не был принципиально важен, но его захотел клиент. И к этому дедлайну, хочешь не хочешь, надо было создать этот документ. И в этой ситуации находился не только я, в этой ситуации находились другие советники компании, э, финансовый, коммерческий, юридический. Все они должны были создать материал, который туда шел в этот документ, и все они страдали от того, что у них были ограничены ресурсы, ограниченное время, и сама транзакция была безумно сложной. И, естественно, когда вы находитесь все под невероятным уровнем стресса, единственный выход из ситуации — это хорошее чувство юмора и попытка просто закусить удила и продолжать идти, несмотря ни на что. Я понял, что я могу дойти достаточно далеко, несмотря на что, но с точки зрения здоровья и восстановления после этого проекта мне потребовалось очень немало времени. Дойти можешь далеко, но ходить туда не хочешь. Да, но ходить после этого может быть очень сложно. Вот, поэтому чисто в плане того, как это достигалось, это было безумно сложно. Рад ли я, что это произошло? Конечно, потому что мы сделали совершенно невероятную сделку, одну из самых сложных в истории – и, на мой взгляд, это был очень нужный опыт. Другое дело, что это можно было бы сделать лучше, но история не имеет слагательных наклонений, и те уроки, которые я из этого извлек, я уже точно не забуду. Так что, так что да, это был один из самых сложных проектов в моей жизни. Алекс. Надеюсь, что самый сложный. Алекс, вот ты рассказываешь много о своих проектах, я слышу, что они достаточно международные. Что интересно, потому что то, что я слышал всегда, когда что-то мне рассказывали про IB в Лондоне, что русские идут на проекты, которые как-то связаны с Россией, с э, русскоговорящими какими-то компаниями, менеджерами и так далее. Но от тебя я слышу, что ты делал э, проекты с Россией или там с русскоговорящим миром никак не связанные. Поэтому вопрос, а как ты смог этого добиться? Ну, я бы сказал так, здесь есть три части ответа на этот вопрос – Первое, что очень часто русские ребята сами идут в э, так называемые oil and gas energy coverage groups, когда они занимаются тем, чем занимаются в России, а именно добычей и продажей нефти и газа. И таким образом они немножко сами виноваты в том, что они занимаются ресурсами и, соответственно, попадают на проекты, связанные с Россией. Второй аспект – это то, что надо просто просить позиционировать себя как человека, который хочет заниматься международными проектами. Это во власти абсолютно любого. Есть, конечно, некая тенденция стать русскоговорящим на русскоговорящие проекты, и от этого никуда не денешься, и это скорее плюс, чем минус, потому что это актив, который уникален для вас, который можно использовать. В-третьих, я все-таки делал проекты, связанные с Россией. Я делал два связанных напрямую и один связанный косвенно. Те, которые делал напрямую, это, это IPO детского мира, которое произошло совершенно недавно, которое мне безумно понравилось, тоже один из лучших проектов на моей памяти. И который, кстати, делал наш бывший однокурсник. Ну да, он сидел немножко с другой стороны, да, э, я бы очень хотел быть на его <laughs> месте по прошествии этого проекта. Я ему передам, мы да. в следующий раз с ним пообщаемся. Я думаю, что он бы согласился, что у него была хорошая позиция. Второй проект, который я делал, это IPO TKS, Tinkoff Credit Systems. Я в нем участвовал не настолько много, насколько хотелось бы, но тем не менее вложил свою лепту. И третий проект, который мы делали, это IPO компании Domino's Pizza Eurasia, DP Eurasia, у которой есть операции в России, и российская составляющая их истории была достаточно важной, потому что это один из самых быстрорастущих масштабных рынков. Вот, так что да, вы будете наверняка делать что-то связанное с Россией. Обязаны ли вы делать только вещи, связанные с Россией? Абсолютно нет. И вывод позиционирует себя как человека, который хочет заниматься интересными международными вещами. Я бы вот здесь от себя добавил, что важно делать проекты, связанные не только с Россией, поскольку если вы хотите идти работать в какие-то международные компании уже после своей текущей позиции, будь то банк или консалтинговая компания, Э, рекрутеры очень сильно ценят именно международный опыт, не привязанный к одной единственной э, стране, к одному единственному региону. Поэтому опыт, безусловно, должен быть богатый, разнообразный, с разными направлениями. Обязательно нужно делать и российские, связанные с Россией, и не российские проекты, поэтому нужно прям активно это пушить и стараться получить такую возможность. Поэтому то, что у тебя такая возможность была, это, конечно, очень здорово, и здорово, что ты смог ее получить. Давайте немножко переключимся, поговорим теперь о быте. Мне кажется, быт – это вообще такая самая интересная тема. Вот как живет инвестбанкир? Просто потому что люди часто думают, вот я сейчас стану инвестбанкиром, я буду купаться в золоте, я буду ездить на Бентли. Э, жизнь удалась. Я попал в Goldman Sachs, я попал в Morgan Stanley, все, можно теперь ни о чем не переживать. Но расскажи, пожалуйста, вот свою точку зрения, как вот ты смотришь на свою жизнь, как вообще ты живешь, может быть, твой распорядок дня, быт, вот что угодно. Я бы ответил на этот вопрос так. Во-первых, вы действительно можете зарабатывать очень хорошо, особенно если вы работаете в другой стране, чем Великобритания. Если вы работаете не в мегаполисе, но вы получаете зарплату на международном уровне, вы будете жить очень хорошо. Я думаю, что наши коллеги, которые работают в московском офисе, их не так много, но они получают зарплату на международном уровне, и, естественно, они получают ее безотносительно текущего курса. То есть в долларовом эквиваленте она достаточно стабильна. Я думаю, что то, что они испытывали а, в 2014 году, иначе как купание в золоте назвать. То у них наверняка есть сейф с Кружем Макдака, в котором они могут купаться, как минимум в копейках, <laughs> то, то, в этом эквиваленте так точно. Но если серьезно, да, жизнь в большом городе сопряжена с большими затратами. Не думайте, что вы будете нет получать невероятно много. Вы не будете купаться в золоте с первого дня, однозначно. А, вы не будете чувствовать кардинальной разницы сразу, если вы уже жили относительно нормально до инвестбанка. До инвестбанка я жил в социальном жилье э, на магистратуре, и я почувствовал очень сильный контраст – в том плане, что теперь я жил не в социальном жилье, а на диване у знакомого. Э, и так я прожил полтора года, потому что я просто не имел времени найти квартиру. Да и ночевать, наверное, не было необходимости. и ночевать тоже не было всегда необходимости. То есть у меня, я понимаю, что у меня был немножко нетипичный опыт, и я нетипичный инвест банкир в этом плане, что э, я никогда не пытался найти максимально роскошный, красивый вариант, потому что для меня всегда казалось кощунственным тратить на аренду больше определенного процента зарплаты. Ну, я не могу простить себе, если я начну отваливать больше половины всех денег, которые я получаю, просто на квартиру, в которой я не бываю, даже если она красивая и находится в хорошем месте. Но я не такой человек, есть другие люди, которым это принципиально важно, для которых работа сопряжена очень хорошо и со статусом, и с тем, как они себя видят со стороны. Вот, поэтому мой быт не является в этом случае иллюстративным, он был достаточно скромным, он остается не совсем э, блестящим, так скажем. Я не живу роскошно, у меня нет Бентли, э, нет нужды водить, нет времени водить и нет желания, <laughs> если честно. Когда ты работаешь достаточно долгие часы, последнее, что тебе нужно, это врезаться куда-нибудь во что-нибудь, потому что ты не спал. Какой обычный рабочий день? Со скольки до скольки? Нет обычного рабочего дня, и это и плюс, и минус профессии. Плюс заключается в том, что у тебя всегда нестандартная работа, это непредсказуемое сидение с 9 до 5, когда тебе просто надо дождаться до этого часа, и после этого ты бегаешь. Минус в том, что ты можешь так находиться очень-очень долго. И насколько долго сколько угодно. Нет верхнего лимита. Скажем, во время последнего проекта, о котором я говорил, я спал в офисе, и у меня было оборудование мини-спальня в кабинете ушедшего, одного из ушедших директоров. Э, тоже, к слову, быта, это была такая картонная подстилка и подушка из самолета. И так я прожил несколько недель. I was becoming a legend. Вот, так что, да, вы инвестбанкира очень гламурен, вы будете купаться в золоте и в комфорте, но только в тех рамках, в которых вы будете способны это делать. Это, конечно же, эксцессы. Я не хочу никого пугать, не хочу говорить, что именно так все и будет, но вы должны быть готовы к тому, что будет тяжело. И это скажется на бытие. Вы можете инвестировать в быт сколько угодно денег, но главная валюта, которая у вас есть, это время. А есть ли оно? У инвестбанкира есть свободное, например, время, скажем так? Чем старше ты становишься, тем больше у тебя, тем лучше у тебя judgment, тем лучше у тебя приоритизация, и тем лучше ты учишься управлять своим временем. Есть люди, которые с самого начала ценят свое время, они не идут в инвестбанк. Хорошо. Первые два года, допустим, у тебя были вообще выходные? Э, они были несколько раз. Я их посвящал в основном тому, чтобы отоспаться, погулять по городу, и просто как-то прийти в себя. Э, с определенного момента я начал ходить снова в спортзал. Я очень жалею, что не начал это делать гораздо раньше, э, но... Но нужно было спать. Да, но нужно было <laughs> спать. И это, опять-таки, вопрос приоритизации. Сон спорт без сна – это гораздо хуже, чем сон без спорта, поверьте мне. Ну, насколько понимаю, сейчас легче все стало. Сейчас уже, когда джаджмент стал лучше, есть время и на спортзал, и на выходные можно уже и чем-то да. заняться. Хочу немножко похвастаться, постучать по дереву, но последнее время, не считая этого проекта, последний месяц-два, у меня реально было большинство выходных дней, достаточно нетронутых, и мне чаще удавалось, чем мне удавалось ходить в спортзал. Так что я считаю это просто большой победой и достижением, что мне это удалось. Хотя, конечно, со стороны человека, который работает в нормальной компании, это звучит достаточно жалко. Э, э, это звучит достаточно удивительно. То есть последние два месяца у тебя почти все были свободные выходные, и это как круто. а, а первые два года у тебя были там, несколько выходных. Это, конечно, звучит пугающе для многих людей, но кто попытался так работать? То есть для студента, наверное, не пугающе, когда ты там только закончил, думаешь, я сейчас победю, я сейчас пойду, захвачу мир и, в общем, покорю Лондон. И выходные мне не нужны, ничего не нужно. А вот так начинаешь, попробуешь поработать какое-то время в таком темпе, начинаешь думать, нет, что-то тут не мое. И тут, конечно же, немногие выдерживают такой темп. Да, и чтобы предварить один из своих следующих вопросов, с которым я успел немножко ознакомиться, Куда уходят люди и почему они уходят? Они уходят в первую очередь потому, что они не хотят так работать. Они не хотят работать столько, они хотят работать так, когда это нужно, и у них не всегда у самих срабатывает хорошо система приоритизации. И стресс, конфликты, которые возникают на этой почве, они, естественно, приходят к тому, что человек говорит, я думаю, что мне пора найти себе применение где-то еще. Но это чаще люди сами говорят или им начальник говорит, слушай, дружище, мне кажется, тебе нужно чем-то другим заняться? Знаешь, бывают обе ситуации, и очень часто происходит комбинация из обоих, но люди обычно уходят сами первыми. Они чувствуют, что они начинают ломаться, что пора бы и хватит, и у них есть возможность, они уходят. Куда они уходят? Они уходят в основном, естественно, private equity. Они, некоторые уходят в венчурный капитал, но в основном по знакомству. И есть люди, которые ходят в стартапы, у них, наверное, самая интересная и неординарная карьерная стратегия. Я был инвестбанкиром, а теперь я соберу э, app для айфона, чтобы люди могли медитировать. Например, да, очень похожие истории случаются. И опять-таки здесь очень большой элемент удачи, знания нужных людей, но еще огромный элемент желания и внутренней мотивации. Я бы так сказал, что уже прошли времена, когда идти в стартап было большим риском. То есть, конечно же, это риск с точки зрения того, что вы не можете быть уверены, что 10 лет проработаете там, но, с другой стороны, никто этой уверенности не ищет. В плане зарплат стартапы сейчас готовы платить вполне крупные деньги за хороших специалистов. И одно из больших открытий, которое я совершил, это то, что коллеги, которые ушли с достаточно высокого уровня в стартап, практически не проиграли часть оклада. И для меня это было одним из больших шоков, а также и одним из больших таких поводов задуматься. Что я делаю и почему. А не стоит ли мне пойти и пилить какое-нибудь приложение для медитации? Да, возможно, пилить приложение для медитации – это неплохая вещь, но вы тоже должны понимать, что, как и многие другие вещи, эти вещи цикличные, и инвестиции в них тоже ограничены, и со временем когда у людей возникают альтернативные возможности инвестирования, они начинают приоритизировать другие направления. Так что то, что это возможно сейчас, не значит, что это будет возможно завтра или через год. А на какие позиции обычно уходят инвестбанкиры? Зависит от того, куда уходят. Допустим, вот те же стартапы. Вот стартапы. Что, что в стартапе может делать инвестбанкир? Инвестбанкира обычно сажают в роль CFO или его помощника, зависит от того, какого размера стартап, на каком уровне и какие люди им нужны. Очень часто возникает ситуация, что они становятся такими разнорабочими. Ну, как очень часто водится с MBA graduates, это просто умные люди, которые имеют какие-то разные навыки, но не умеют кодить, но вот все эти soft skills, связанные непосредственно с ковырянием в продукте, есть достаточно широкое поле их применения. Опять-таки, это не какая-то наука, э, чтобы не говорили э, руководители программы MBA, науки не существует, есть набор разных навыков, которыми вы можете разными путями овладеть. И они в той или иной степени в стартапе используются. И опять-таки, стартап организуется тем, что все заняты изобретением велосипеда, и у кого-то это получается лучше, у кого-то хуже, и кто-то занимается разными велосипедами, а кто-то только одним но суть остается одна и та же. У кого-то квадратные колеса лучше крутятся. Да-да-да. Вы делаете очень много разных вещей, это очень интересно, это очень часто является изобретением уже изобретенного, но... Reinvention. Да, это reinvention во многом, Disruption. но это безумно интересно с плане самообразования, в плане осознания того, что, оказывается, я могу делать и то, и это. Есть, э, конечно же, другие профессии, в которых это можно сделать более определенный, скажем, если вы занимаетесь портфельной компанией в более активном private equity фонде, то, скорее всего, вам тоже придется быть разнорабочим, но уже немножко с другой стороны, с точки зрения того, что вы начнете разбираться в юридических тонкостях, в тонкостях налогообложения корпораций и других не менее увлекательных вещах. Слушай, вот ты начал говорить про private equity фонды, но ну, э, люди, уставшие от IB, мне кажется, вряд ли пойдут в private equity фонд. Там ведь же работа такая будет прям не меньше, не менее жесткая, чем в IB. Или я ошибаюсь? Ты совершенно прав, и очень многие люди это упускают из виду, потому что они ориентируются на это как на следующий шаг в карьере. Иногда это становится действительно легче, иногда это становится тяжелее. Но, скорее всего, это дает некое ощущение разнообразия, и это дает э, возможность в долгосрочном периоде выигрывать больше в финансовом плане потому что у тебя появляется carry, и ты непосредственно участвуешь в успехе при ликвидации компании из своего фонда. И когда этот выход совершается, ты получаешь очень серьезную единовременную выплату, которая поможет тебе жить долго и счастливо. Вырасти только тяжело там. Вырасти тяжело, но, с другой стороны, миллиарды этих фондов, <laughs> ну, условно говоря, конечно же. Так что возможности для роста могут не быть в одном, но зато они будут в другом. Опять-таки, я говорю это как человек, на все, который на все это смотрит со стороны, поэтому все, что говорю, надо дисконтировать. Со стороны у меня как раз появился к тебе такой достаточно личный вопрос. А кем бы ты себя видел, там, допустим, если не через 5, через 10 лет, может быть, в каком направлении ты сам хотел бы развиваться? 10 лет – это такой большой срок. 10 лет назад я закончил школу, если бы меня 10 лет спросили, где бы я себя видел, я себя видел в зеркале, и то не всегда. <laughs> А сейчас я вижу себя в зеркале достаточно часто, что мне помогает в жизни. А через 10 лет я понятия не имею. У меня есть определенные карьерные пожелания, так скажем, которые могут или не могут сбыться. То есть от того, как сложится моя судьба, и зависит от моих действий. А что бы я хотел делать, и, наверное, это вопрос стоит адресовать э, профессионалам в аудитории видео, которые, возможно, заинтересуются, а я бы очень хотел быть независимым директором. Это одна из моих карьерных амбиций — быть внешним советником, независимым директором, который участвует в жизни компании, не работая в ней каждый день, но наблюдая немножко со стороны и имея возможность влиять на ее решения. В принципе, это то, что я всегда хотел делать, это то, что я искал в консалтинге, когда пробовался, что мне было принципиально важно иметь возможность глубоко понимать процесс, происходящий внутри компании, и уметь иметь возможность влиять на развитие этой стратегии, иметь возможность как-то подтолкнуть ее в ту или иную сторону. И мне казалось, что иметь такую возможность и иметь возможность, юридическую возможность интеллектуально это делать, это безумно интересно. И выигрыш от этого может быть не напрямую видим, но он есть. И когда ты посмотришь, например, кем работают на стороне разные интересные личности, industry leaders, CEO и так далее, огромное количество компаний, в которых они являются советниками, но очень маленькое компания, количество компаний, в котором они реально занимаются тем, что приносят какой-то value и реально им помогают. Но когда они это делают, это, надеюсь, видимо. И мне бы хотелось быть именно таким человеком, который этим занимается. Но ну, это такой путь, наверное, не быстрый. То есть это, это очень не быстрый путь. Это, я не знаю, там годам к 45, наверное, на такой уровень можно выйти, если все хорошо пойдет. Но это, конечно, очень интересно. Да, это безумно интересно, и это сочетает в себе возможности, которые мы ищем, но часто не находим в корпоративном пути развития. Потому что, когда ты идешь в консалтинг, твое главное желание – это иметь возможность влиять на жизнь компании. На практике это далеко не всегда происходит, и тем более это не происходит, когда ты младший консультант или просто консультант, потому что ты не являешься тем человеком, который реально принимает решения. И важность э, осознания того, что пока ты являешься советником, ты никогда не будешь принимать это решение, оно приходит не сразу. Но суть корпоративного пути, суть Э, работы в профессиональной сфере, что ты всегда являешься человеком, который выполняет чью-то волю, ты можешь ее направлять, ты можешь ее как-то, ты, ты можешь ей помогать, но ты не являешься человеком, который говорит это слово. Это важно понимать. Да как раз то, чего часто людям не хватает в консалтинге. Да, это то, чего они хотят, зачем они идут, но они не всегда понимают, что возможность на самом деле достаточно ограничена. Это точно. Алекс, дай, пожалуйста, э, пару советов людям, которые сейчас находятся э, в моменте принятия решения о своем дальнейшем карьерном пути, то есть, я не знаю, ребятам, которые вот-вот закончат универ думают, чем им дальше заняться. Что бы ты посоветовал таким людям? Во-первых, я бы советовал не брать имеющийся шаблон и по нему следовать, потому что так вы скорее можете себе навредить. Это как покупать обувь, не меряя ее. То есть хорошо, вы хотите купить готовую обувь, бог с вами, но вы хотя бы померите. Посмотрите, подходит ли это вам. Не просто ходите в них и делайте вид, что вам нравится, хотя вам они безумно жмут, или вы, наоборот, в них теряетесь. Большие пальцы торчат. Да-да-да. Это очень часто случается в профессиональном плане. И количество людей, которые не могут сказать «нет», потому что это очень привлекательно звучащая возможность, оно очень велико. И со временем они просто начинают сами себя убеждать в том, что им это реально нравится, даже если им это не нравится. Это первое, что бы советовал Пытаться, стараться сохранять какую-то независимость мнения внутри самого себя. назначить себе внутреннего прокурора или внутреннего судью и попытайтесь смотреть на ваши решения немножко со стороны. Возможно, обратитесь к психотерапевту, это может помочь. Телефон будет указан внизу в описании к видео. А, если серьезно, это действительно очень важно. Если у вас есть человек, которому вы доверяете, с которым вы можете обращаться, и вы будете знать, что не просто кто-то, кто вам кивает, обязательно с ним уговаривайте важные решения, это серьезно очень помогает. Второе, что я бы сказал, сделайте так, чтобы у вас этот человек был. Потому что строить личную жизнь, желательно до того, как вы строите профессиональную жизнь. Э, старайтесь не совершать эту ошибку, если вы идете в очень интенсивное поле типа консалтинга или, не дай бог, инвестбанка. Потому что тогда вы можете э, смело стоять на этом крест, просто забудьте об этом и займитесь этим, когда вы чуть-чуть повзрослеете, у вас появится время. В-третьих, я бы очень посоветовал заниматься спортом и создавать эти здоровые привычки как можно раньше они очень легко уйдут, если вы не будете делать это вопросом привычки. Они очень легко к вам никогда не придут, если вы не начнете это делать заранее. Очень сложно формировать привычку, когда в один день у вас есть время, а в другой день у вас нет. К твоему вопросу о быте, быт диктуется извне, поэтому не всегда получается делать запланированное в личном плане, и это касается в том числе достаточно важных вещей, типа, например, утренней пробежки. Далеко не всегда можно себя заставить встать в 6, если вы пришли домой в 4. Это никому не поможет, если вы это сделаете, и это никому не поможет, если вы даже себя заставите. Э, в-четвертых, я бы посоветовал сохранять какое-то чувство оптимизма, потому что оно будет со временем исчезать. Если вы будете э, с грустью смотреть будущее и еще в университете, то бог с вами, что будет э, потом. Поэтому старайтесь получать удовольствие от того, что вы делаете в университете, и старайтесь как можно больше заниматься независимыми вещами, которые вы можете делать на его базе. Желательно живите как можно ближе к университету, не тратьте время на чепуху типа, э, типа транспорта, старайтесь по возможности лучше зарабатывать на еду, чем готовить все самому, потому что, опять-таки, на это уходит время. А, как вы знаете, время — это единственное, что вы никак не сможете восполнить. Поэтому при всей возможности цените его и старайтесь его провести так, чтобы вам было приятно его вспоминать. Спасибо, Алекс. Я думаю, что на этом все. А, Вопросы, комментарии, как всегда, пишите внизу, с радостью ответим. Я думаю, что мы и Алекса попросим тоже поучаствовать по мере возможности и <laughs> наличия времени. Так что welcome! А, самое главное, подписывайтесь! Счастливо! Спасибо, Алекс!